रोल कैमरा एक्शन DJ लो आलू हताओ शूटिंग फाइनल में गाती हूँ जागा पिनला जाकान डायरेक्टर रंगा अकान रीटेक दो आलू हताओ शूटिंग फाइनल में गाती हूँ कपड़े और वो में सारी लियोन लिखा डांडा मटकाओ और वो हजूर में डांडा मटकाओ में के दो आलम हटाओ शूटिंग फाइनल में गाती हूँ मौका सुना रहा है डीजे सरकार बाबू सरकार बाबू डीजे डीजे सिंह दास तेरी सिंह दास तेरी kan?